荒野を2人は歩いていた育ちの良さそうな少年と後ろを歩く寡黙な男何かに追われているのだろうか周囲を気にして歩く少年の足取りには不安が見えた砂塵の中からさびれた街が姿を現す少し休憩しようと提案する少年に男は静かにうなずいた 年たちを呼び止めた値踏みするように少年を睨み賞金稼ぎを言うお前王族かと深い土器のこもった声うつむく少年は口を閉ざしたままそれが尺に触ったのか賞金稼ぎはいきなり銃を構える度響いた銃声は 砂塵の中へ消えていった賞金稼ぎに取りついた黒い鳥の群れが見えたかしらあれこそが私たちの倒すべき敵あの黒い敵が物語の姿を歪めてしまっているの物語を正しい姿に戻すため 黒い敵を倒すのがあなたの役目よもちろんあなたは分かっているわねそれが尺に触ったのか賞金稼ぎはいきなり銃を構える 年へと声をかけるお怪我はありませんか王子と少年は大丈夫と答えもう王子じゃないよと笑顔を見せたそして男へ残念だけど街を出ようと提案する男は静かにうなずいて少年の顔を見つめていた 場や食堂は情報の集積地となる人の集まる場所にもそれだけ多くの声が集まるからだ機械の手足を持つ彼女もそれを求めこの店を訪れた賞金稼ぎとして標的の手がかりを探さなければならない から得られる情報は漠然としているだが女は獲物の匂いを確かに嗅ぎ取っていた女は獲物を追い店を 生なかなものでは到底かなわないだろう探していた標的を求めて女は森へと向かった 者たちもまた飢えてさまよっているのだそして貴重な食料をめぐり当然のように争いは起こった の音が響く教会の奥には少年が憔悴した顔で横たわっていた男は少年に寄り添い集めた食料を差し出す少年は受け取ろうと身じろしたが弱りきった体では食料を受け取ることすらできない 少年はごまかすように笑ってみせる男は黙ったまま少年の顔を見つめていた 町を出た女はやがて荒れた森にたどり着いた 近づこうとすると突然機械兵が立ち上がる蘇った機械兵は女へ銃口を向けうなり声を上げた であり護衛であった機械へしかし少年は病魔に侵され旅路の半ばその命を落とす一人残された男は